Bueno, molt bon dia. Una altra vegada gràcies per haver vingut, tots els estudiants d'aquesta assignatura optativa Temes Actuals d'Economia. Avui és l'última de les conferències que està programada i avui ens acompanya el doctor Joan Ramon Rovira. Li vam demanar, ens hem posat en contacte després de, de contactar amb molts economistes, perquè tota la gent que ha vingut té un perfil molt d'economista, vam pensar que potser la visió de l'empresa, eh, tot i que amb mirada d'economia, no sobre l'economia, estaria bé d'incorporar-la també en aquest cicle. I per això ens vam posar en contacte amb la Cambra de Comerç de Barcelona. I eh, de seguida vam veure que la persona ideal per, per, eh, per aquest objectiu que us deia eh, era el doctor Rovira, que en aquests moments és cap de gabinet d'estudis econòmics de la Cambra i un parell de... ell és doctor per la Universitat de Manchester eh? i dret en economia per Manchester i en dret per la, per la Palma. Uh, eh, ara quan estàvem parlant, jo diria, mm, té un perfil que també pot resultar molt interessant per dues coses. Una perquè és un dels coordinadors del el, el, el CAREC. El CAREC. El CAREC. Consell. Consell per la reactivació econòmica i el creixement de Catalunya. Ja sabeu que el govern de, de Catalunya ha fet aquesta, aquest consell format per, eh, per economistes i especialistes de gran relleu, alguns dels quals han passat per aquí, com el doctor López Casasnovas, eh, i és una mena de consell per, per això, no? per aconsellar, per assessorar el, el govern. Ara em deia, ell és un dels coordinadors, ara em deia que déu nhi que es troben cada, cada setmana, per tant, si també després voleu fer preguntes sobre què és el CADEC i què s'ocupa, també podria ser interessant. Un altre perfil que jo crec que, que mm, està molt bé, ara també que parlàvem a fora, vosaltres que d'aquí quatre dies acabareu la carrera i segurament molts es convertireu en empresaris, què és la Cambra de Comerç? Què fa? i què és el foment del treball, què és eh, aquestes associacions empresarials, per què n'hi ha tantes, de què s'ocupen, la cambra està per sobre o no, eh, què ofereix a eh, la cambra. Això podria ser també un tema molt interessant, eh, que esteu, si sorgeix eh, després del, del debat. A mi m'agrada molt el títol que ha triat, no tinc ni idea què ens explicarà, però això que posi a Espanya una terra d'oportunitats, home, sembla que acabar amb una visió eh, positiva ens aniria molt bé. No sé si aquesta és la visió que ens donarà, però fins ara tots els eh, conferenciats que han anat passant, la veritat és que l'anàlisi Eh, molt aprofundida de la crisi i tots ens han deixat una visió bastant negra de la situació actual, això és cert. No crec pas que, que el doctor Rovira ens la pugui salvar gaire aquesta visió, però almenys eh, ens dona eh, una mica d'optimisme també estarà bé. Eh, deixem doncs que comença la conferència, com sempre, uns tres quarts d'hora ell intervendrà i després eh, el torn de, de debat. bé, moltes gràcies i molt bon dia a tothom. Llavors, bueno, jo no sé si realment seré capaç de donar una visió optimista de la situació econòmica, però conformaria que la fessin crescadora i que, per tant, sortiu d'aquí amb quatre idees més o menys clares i que us ajudin a pensar per vosaltres mateixos, més que jo donar-vos qualsevol tipus de predicció que passarà perquè no tinc ni idea, no? jo crec que ningú sap. Per tant, el primer que voldria desmentir és respecte a lo que és l'economia i el futur de l'economia, que això sigui una cosa fatalista, vull dir, aquí el futur no està escrit, el que serà l'economia d'aquí 5 anys, 10 anys, com vosaltres, no? esteu incorporats en primera línia de, de la conducció econòmica d'aquest país, no? de, des del món de l'empresa, no està escrit enlloc. Aquí no, no, realment, qualsevol visió a futur, a mitjà i a termini del que passarà en l'economia, no està escrit enlloc. Per tant, primera idea aquesta. Llavors, per què us porto aquesta presentació que es diu, la veieu aquí, explica una mica d'acabar, això del Spain eh, està en anglès, però bueno, suposo que tothom més o menys té una certa idea, Spain a land of opportunities, no? Llavors, què és això? perquè és terra d'oportunitat, no? es podria aplicar perfectament al cas de Catalunya en aquest sentit. Per què he suportat aquesta, aquesta presentació? Perquè és una visió empresarial de la situació i perspectives econòmiques, perspectives de l'economia espanyola a futur. És una visió que vol ser clarament optimista. Eh? Llavors, jo no us vendré això com un producte de màrqueting, explicaré per què s'ha fet aquest document, quin suc hi podeu treure i faré una visió que no serà acrítica, sinó que serà crítica i lliure. No seguirà aquesta presentació al peu de la lletra, sinó que aniré agafant conceptes, us ensenyaré quatre idees positives, quatre idees, i, i repeteixo, eh? que us quedeu amb quatre idees clares. Vull dir, amb això jo donaria per satisfet. Eh, ens d'on surt aquesta presentació? Això eh, és, això que veieu, que diu aquí ja teniu aquesta la d'anagrama, que teniu la cantonada, dalt de tot, que dio el Consejo Empresarial para la Competitividad. ¿Y eso qué es? Es un conjunt de grans empreses espanyoles, imagineu, eh? Telefònica, Satural, la Santander, el BBA, o sigui, les més grans de l'IBEX eh, que s'han associat per fer aquest Consejo de la Competitivitat i llavors van vendre a fora un missatge que intenta desmitificar aquesta idea de l'economia espanyola com a economia que no té solució, sinó que està pràcticament a la acaballes i diuen endurar la volta i donar donen la volta un document que, evidentment, jo s'ho dic d'entrada, vol ser un document de venda del país, i per tant és un document que té una funció una mica de màrqueting, això és claríssimament així, però no és només un document eh, purament comercial i que vol durar la píldora i vendre la moto, ni molt menys és això, sinó que té uns fonaments i uns ornaments bastant ben triats, o sigui que el document en si mateix merita, mereix, que ens ho mirem en calma, perquè els arguments que donen són això de tenir en compte. Llavors aquesta idea de que en qualsevol situació econòmica tens llums i ombres, per tant no, no hi ha balanç negres. Quan surten els mitjans de comunicació, que és els experts, és l'apocalipsi, no? tothom teniu al cap algun d'aquests, que no, no hi ha sortida, que s'ha acabat, no? Hi ha altres que diuen que, bueno, que hi ha blocs verds, que s'han anat passant. No? El grau d'incertesa en economia és molt elevat. I al final, la primera idea que us volia transmetre, que al principi, és que depèn molt del que fem entre tots. I que al final no és una qüestió fatalista, que no, que no es pugui fer res, no? És que depèn de les decisions que prenem ara nosaltres i les accions que prenem com a empresaris, com a directius, com a treballadors, com a professionals, com a polítics. No? Per tant, aquesta idea és important tenir-la al cap. Eh? No, hi ha, no hi ha escenari predeterminat. Dit això, i per començar la meva exposició, la primera idea que us volia eh, explicar, i que la venia una mica raonant quan venia cap aquí, és que avui han sortit eh, a diferents diaris uns comentaris respecte d'un informe molt interessant que ha fet l'equip d'estudis econòmics de la Caixa, i que sobreposa els dos informes que hi ha en aquest moment sortint, que s'estan publicant i que enllacen aquest document que ara us comentaré. En aquest informe de la Caixa, ells el que intenten és mirar de definir quins seran els propers 20 anys la taxa de creixement que es pot esperar de l'economia espanyola. I arriben a la conclusió, i és molt interessant per vosaltres, perquè clar, és el que vosaltres viureu, que aquesta taxa de creixement potencial, el que podem esperar de l'economia espanyola i catalana, en aquest sentit, tenia una mica de manera. Tot, tot el que diré per, per l'economia espanyola, més o menys amb matisos, es podria aplicar a l'economia catalana en general. Eh? Eh, bé, llavors el que venen a dir és que la taxa de creixement que podem esperar de l'economia espanyola en els propers 20 anys, per tant, en el temps que vosaltres començareu i us fareu professionals madurs, serà substancialment inferior a la que hem viscut els últims 20 anys. En els, eh, els últims 20 anys hem tingut una taxa de creixement mitjana que han d'alta baixos, perquè hi ha hagut algunes petites crisis, bueno, crisis importants, però anem de curta durada, hem tingut unes taxes de creixement que estaven eren inclús superiors al 3%, eh? entre el 3 i el 3,5%. Parlem des de, des de principis dels 90 i fins a ja pràcticament l'inici de la crisi del 2007-2008. Llavors, clar, per exemple, la meva generació, jo soc una generació posterior a la vostra, eh? perquè aquest diferencial d'edat que tenim, clar, eh, diguem que jo m'he format, he madurat com a professional, amb una economia que tenia, que podia mantenir taxes de creixement mitjanes a l'entorn del 3,5%. Llavors, amb aquest informe que us comentava la Caixa, ells diuen que d'aquí al 2030 el màxim que podem esperar són taxes de creixement del conjunt de l'economia que estarien situades per sota del 2%. De fet, dona una xifra de l'1,6%. Però l'1,6 és poquet, no? és, és menys de la meitat del que la meva generació ha, ha experimentat. Nosaltres hem viscut en una economia que creixements de creuer, no? del 3,5 era normal. Per tant, això implicava doncs, moltes oportunitats per trobar feina, per muntar empreses, per fer coses. No? Per tant, si conduït d'entrada ja preveu que la teva economia, el creixement d'aquí al 2030, de mitjana estarà a l'entorn de l'1,6, doncs, eh, evidentment és un canvi molt important. També penseu que, per exemple, la generació anterior a la meva, a dels meus pares, en 60, 70, ells estaven acostumats a taxes de creixement encara superiors, del 4, del 5, no? Era el gran, l'època del desenvolupament econòmic, del creixement econòmic disparat de l'economia espanyola i, i per tant hi ha hagut com una mena de, de, de, de, de cada 20-30 anys vull la taxa mitjana de creixement va baixant. Llavors doncs, això, i retorno amb l'argument que comentava al principi, és una cosa fatalista, vull dir, ho han donat per fet, això és que ho treuen d'una bola de cristal i diuen, bueno, això és així, si no hi ha res a fer, ens doncs ha caigut, no, no hi ha, no hi ha cap, que, cap cosa que puguem fer, no, jo crec que no. Llavors el que voldria que entenguéssiu és per què estem on estem i què podem fer per sortir-se'n. Eh? Doncs és, és les societats que us ho han Però abans de començar, amb aquest, amb aquest una mica argument elaborat, també dir-vos que, a veure, la taxa de creixement d'una economia és relativament important. Per què és relativament important? Perquè de cara al benestar vostre, el que realment interessa i el país en el seu conjunt no està en la taxa de creixement del conjunt de l'economia, que per això en tenim la taxa de creixement del producte interior brut, sinó la taxa de creixement de la renda per càpita. Vull dir, potser en una economia com la Suïssa, que té creixements molt baixos del seu PIB, però la seva, el seu PIB per càpita, la seva renda per càpita, creix relativament ràpidament. Al final, si us interessa, no? Vull dir que la vostra renda per càpita per cadascú de vosaltres, per unitat de població, per habitant que hi ha al país, tingui creixements elevats. Perquè es pot donar el cas d'una economia que tingui un creixement del PIB molt ràpid, però el seu creixement del PIB per càpita sigui baix. Per tant, al final, realment el que ens interessa és el PIB per càpita, no tant el creixement del PIB. Per tant, si al final, pel que fos, assumim la realitat de que el nostre horitzó de creixement com a economia estarà per sota del 2%, bueno, això no és cap catàstrofe, sempre i quan nosaltres aconseguim com a economia, com a país, tenir que sense PIB per càpita que siguin, que siguin raonables i que siguin ràpids. L'objectiu d'un país és el PIB per càpita, no tant el PIB en si mateix. Però per entendre com seria el per càpita i com, com podem tenir creixements del PIB per càpita que siguin, que siguin ràpids i que siguin satisfactoris, hem que entendre què passa amb el creixement del PIB. No? que el determina, que el condiciona, per què hem tingut aquesta vegada del PIB, per què no ens en sortim. Jo imagino que tothom, la gent que, les persones que han vingut i, i que m'han precedit, tindrien tota aquesta explicació i per tant la meva només pretén ser complementària. Per tant, suposo que al final he tingut moltes argumentacions, moltes dades, jo intentaré només potser sintetitzar coses que ja heu sentit i donar una visió potser una mica diferent del tema. No? Sobretot intentant que els conceptes econòmics us puguin ser clars, perquè a vegades són molt foscos. Dir, quan els expliques a tota la premsa, trobes que la premsa dona les idees però no te les expliquen i no, no acabes d'entendre exactament per què i, i per què el creus com el crèdit es contrau i no, llavors què passaria si hi haguéssim escrit en l'economia perquè per què no fan més bitllets i llavors poden créixer més ràpid, no? I aquestes coses, no? Però llavors intentem entendre el per què de tot. Llavors, començant la presentació, hi ha, hi ha quatre parts, no? hi ha la mena del sum executiu, i el sum executiu es parla de diferents elements que després es desenvolupen a continuació, però hi ha un important, i us fixeu, que és el, el quadre aquest que està a l'esquerra de tot, i que està mal a l'esquerra, no? això que diu Spencer a retroactive country for investors, no? crisis has not affected real flows and perception about FDI. FDI és Foreign Direct Investment. Llavors, jo començaré per aquí, per explicar-vos una mica això, quina importància té i quin sentit té. Eh, foreign Direct Investment és inversió estrangera directa. I la inversió estrangera directa és allò que, que ens arriba, és inversió de fora, però que ens arriba per fer coses concretes. És quan inverteixen en una fàbrica. Per tant, és diferent d'una inversió financera. Mm? Uh, eh, I on és que s'ha donat en els últims, en els últims anys, inclús durant la crisi? els fluxos d'inversió estrangera directa que han vingut a l'economia espanyola i a l'economia catalana pràcticament no han vingut. I això sí és un senyal positiu. O sigui, allò que és més fonamental en l'economia, que és l'aposta de les empreses estrangeres per invertir en el país fent eh, processos de producció que venen per fer doncs, un model nou de cotxe, que heu sentit parlar del sector de l'automoció, el que s'està fent, o que venen, no sé, per comprar una empresa que pensen que hi podrà rendiment. Tot això no ha fluixat eh, durant la crisi els fluxos d'inversió estrangera directa han continuat sent bastant dinàmics. és molt important, eh? perquè realment al final dius, bueno, hi ha molts elements a tenir en compte, però aquest, si tu al final tu, tu, ets, tu ets capaç de captar inversió des de fora, i des d'un punt de vista empresarial, que és el que us abans, això és una realitat molt concreta, molt tangible. No? Llavors, com es conjuga això amb el fet que estem tan parats com a economia si continuem atraient la inversió estrangera directa? Bueno, per un tema financer, però el tema estrictament financer, no tant d'economia real. Eh? No, no som una economia que sigui essencialment poc competitiva. Això no és veritat. Eh? I això, per exemple, està en el quadre que teniu, ens he fixat el que teniu a l'esquerra dalt, no? ara ens fixem el que teniu a la vostra dreta, a dalt també, i llavors aquí dius, Spain que sou és mi competitive. I aquí ve molt nou. Bueno, això és una realitat, si ens ho demostren, hi ha la tira de gràfiques, de quadres, i us faré el resum, eh, la síntesi d'això. Però les no seran, vull dir, les exportacions van molt bé, en el sentit que estem exportant pràcticament al mateix ritme des que va començar la crisi de països tan capdavanters com Alemanya, estem exportant a ritmes superiors al d'economies com l'americana o com la britànica, que han pogut devaluar. Eh? Per tant, dues idees que, voleu, que que us quedeu al, de la intervenció són aquestes, eh? com, com idees concretes. Eh? La inversió estrangera directa no ha fluixat, i, i l'economia com a tal, després mirarem com es mesura la competitivitat, eh, bueno, ha recuperat molta competitivitat i demostra, per la via de l'exportació, que és capaç de guanyar mercats a l'exterior i, que, i que és un motor molt dinàmic, eh, tot el que és els sectors exportadors. Bàsicament industrials, però no només industrials. Hi ha el turisme, que s'ha de considerar un sector exportador de serveis, i hi ha els serveis no turístics, eh, també són molt dinàmics i estan creixent molt ràpidament i que teniu de tot. Teniu, per exemple, des de serveis d'enginyeria, serveis professionals, serveis informàtics... De fet, des de l'any 2008, una altra dada interessant per quedar-vos, el pes dels ingressos que rep el país per la via de serveis no turístics, per tant exportacions de serveis no turístics, superen el valor als ingressos que es reben per exportacions de serveis turístics. Això és un canvi històric, perquè sempre el turisme ja ha sigut molt important i en la balança de pagaments del país, la part que representava el turisme era, era predominant primer a la indústria, més del 50%, però a continuació venia el turisme. Bé, ara, dins del que és els serveis, en general, les exportacions de serveis, com a tals, la venda de serveis a l'exterior, els serveis no turístics pesen més que, eh, que serveis turístics. Eh? Per tant, les idees de que una, una economia competitiva, una economia que més amb capacitat que atreu inversió des de fora, per tant, aquí s'ha fet funcionar malament que us deia abans, és un tema financer. Eh? Llavors, com es pot entendre això, el que està passant, no? Una forma d'entendre-ho és el següent. Amb aquest informe que us deia de la Caixa, en el qual diuen, escolta, aquí el creixement dels propers 20 anys es queda amb el 1,6%. Com fan aquest càlcul, aquesta gent, no? Doncs una de les formes que fan és miren qual ha sigut el creixement de l'economia espanyola si tu li treus els sectors que estaven darrere de la, de la gran expansió dels últims 10 anys. Quins eren aquests sectors? Doncs eren el sector immobiliari, era el sector constructor, era el sector financer i era el sector públic. I llavors ells pregunten i diuen, a veure, si, si traiem del creixement de l'economia espanyola l'aportació d'aquests sectors, en què s'hagués quedat? I arriben a la conclusió de que s'hagués quedat a l'entorn del 2%. I diuen, bueno, escolta'm, en el futur ja no tindrem uns sectors tan inflats i tan concentrats en la construcció immobiliària i, i, i suportats pel sector financer com tenia abans. Per tant, eh, si no comptem amb, aquesta, amb, aquesta, amb aquest motor bueno, i no sabem trobar un relleu, eh, el més possible és que el nostre horitzó de creixement eh, es, quedi, es quedi per sota del 2%. No? Per tant, què ens diu això? Que durant bastants anys han tingut un model de creixement molt esbiaixat, molt concentrat en alguns sectors i sobretot el que us volia explicar perquè, perquè puguem entendre entre tots el que ens passa ara, un model de creixement molt dependent de poder, de poder obtenir finançament extern d'altres països. I això és absolutament fonamental. O sigui, com a conjunt de l'economia, per poder mantenir aquest creixement ràpid basat en la construcció, l'immobiliari, etc., nosaltres, com, com a conjunt de país, havíem de recórrer al finançament exterior. Això què vol dir? Que cada any gastàvem, com a conjunt de l'economia, bastant més del que produïa. I això com pots fer-ho? Si deutes, No tens una altra forma. I com es, en què es reflecteix això? Que són dels conceptes que suposo que us han explicat i que veieu a la premsa, etc. Quan un país gasta més del que ingressa, quan l'economia eh, importa molt més del que exporta, que és una altra forma de dir-ho, automàticament té un dèficit en el seu saldo per compte corrent. I què és el saldo per compte corrent? És la diferència entre el que tu exportes i el que importes. Quan és negatiu, tu has de poder finançar aquell excés de despesa que tu tens. I com el finances? Amb, una, amb un ingrés de capital, de flux de capital financer, eh? allò, atenció, perquè és un concepte diferent del flux de capital directe que he abans, un flux de capital financer que t'ha de cobrir i t'ha de poder finançar aquest excés de despesa que tu tens. I això l'economia espanyola i catalana durant molts anys l'hem anat resistant. O sigui, que, que, llavors com es reflectia? Amb un dèficit, amb un saldo per compte corrent negatiu que era creixent. I aquest saldo per compte corrent negatiu, aquest dèficit per compte corrent negatiu que s'anava acumulant cada any, cada any t'estava generant, s'anava sumant amb el que es diu el deute extern. Llavors, aquest deute extern és la suma acumulada dels dèficits, és com una muntanya de deute que tu any rere any la vas fent més gran, més gran, més gran, més gran. Més gran. Llavors, què passa l'any 2007? L'any 2007, arriba l'any 2007, l'economia espanyola, amb un nivell que tècnicament es coneix com la posició d'inversió internacional neta, però que deu usar idea que és el deute extern net aproximadament, que vindria a ser equivalent al 100% del producte interior brut. O sigui que l'acumulació del deute extern venia a ser de la mateixa magnitud que tota la capacitat de producció de l'economia durant un any sencer. I us preguntareu, i això com va poder ser possible? I com ens van deixar que ens endeutéssim tant? Qui ens va fiar tants diners? I per què no van reaccionar abans? I això per què no es va parar? I si abans era sostenible, ara per què no ho és? Explicació, l'euro. No. Eh, abans sempre, l'economia espanyola tenia un model de creixement similar, en el qual començava a tenir saldos per compte corrents negatius a mesura que avançava l'expansió econòmica, però havia un punt en el qual bueno, el saldo per compte corrent negatiu desencadenava una devaluació. El tipus de camí no sostenible, hi havia un parón econòmic. Llavors arribava la crisi i es sortia de valorar la moneda. Dins de l'euro, els inversors estrangers, és un moment important, també perquè us ho com a idea, els inversors de fora pensaven, a veure, ara no hi ha risc de tipus de canvi. Jo puc finançar aquesta economia si té bones perspectives de rendibilitat i no tinc risc de tipus de canvi, perquè no tenen els diners, perquè això estem en l'euro. Per tant, escolta'm, jo em fixo en la rendibilitat del projecte en si, no em preocupo de, de la variable país, perquè, escolta, jo estic, si és un banc alemany que representa un fons de pensions alemany i, una, i en demana un banc espanyol un préstec que jo utilitzarà per poder finançar un conjunt d'hipoteques eh, algunes vivendes turístiques de la manga de, de, de la costa del Mar Menor, per exemple, i jo veig que és rentable, ho puc deixar sense preocupar-me del risc de canvi. I això és el que estava passant. Llavors, dins del que és Europa, els fluxos de capital s'havien convertit en tremendament eh, ràpids i dinàmics, perquè no, veien, no veien un risc de tipus de canvi. Escolta, estem a la zona de l'euro, per tant, saldos per compte corrent, en principi, no haurien de ser rellevants, no? És com als Estats Units. Era el que es pensava, no? es deia, bueno, si estem en una unió monetària, una econòmica monetària, doncs el mateix que passa. Quina, quina, qui es pregunta respecte del dèficit de Sandor per compte corrent de Califòrnia respecte al conjunt, de, respecte a Nova York? En què ningú s'ho pregunta? O respecte al conjunt de la Unió? Doncs pensaven que, que, que tampoc era tot rellevant en el nostre cas. I de fet no ho era fins a un cert punt. De fet no era fins a un cert punt. Però mm, quina diferència hi ha entre l'economia americana i les economies europees? que això no és realment una unió <laughs> econòmica com l'economia americana per molts motius. Per molts motius. Perquè aquí que tenim alguns fluxos que són més o menys eh, lliures i molts fluxos que no ho són. O, o hi ha una part que està integrada i una part de l'economia que no està en absolut integrada. Per exemple, aquí no tenim una unió fiscal, com en el cas de l'economia americana. No tenim una unió bancària, molt important. Quan tu demanes un crèdit, al final el demanes sempre amb un dumping que bancari que tens aquí al país, encara que sigui el Deutsche Bank, si anem un banc al Deutsche Bank i Sudona, el Deutsche Bank és la filial establerta aquí. O sigui, no són diners que vinguin d'Alemanya. El Deutsche Bank treballa dins del sistema bancari de l'economia espanyola. Hi ha, hi, ha, hi ha una certa fragmentació. Ara s'intentarà caminar cap a l'economia Bancària, però això no ho teníem. per tant, què passa? Això funcionava molt bé en la mesura que la confiança respecte a la capacitat del país per fer front a les seves obligacions era molt elevada. O sigui, la funció que pensaven, escolta, amb aquests els hi poden gastar diners que les tornaran, cap problema. En un que això s'atura i es para, el tema es reverteix. I aquests diners surten amb pràcticament la mateixa facilitat que van entrar. Llavors, imagineu-vos, eh? perquè us posarem bastant, intentaré fer-ho gràfic, no? perquè entengueu una mica el que està passant. Imagineu, no sé, un banc, eh? un banc que s'endeuta. Per què? S'endeuta amb un banc alemany, un banc d'aquí, que s'endeuta amb un banc alemany, per, per poder finançar una demanda que té d'inversió en, en hipoteques o que té d'inversió en, en... Em sentiu bé? Perquè jo sento una mica... Sentiu bé, no? Perquè sento una mica d'acord. Bueno, imagineu aquest banc d'aquí, demana un banc alemany que li deixin uns, uns diners per poder invertir. I bueno, aquest banc alemany li deixa, i això ha passat durant 10 anys. I amb això mm, presta a, a un promotor immobiliari d'aquí. Llavors, automàticament arriba un punt eh, en el qual això bueno, s'infla la bombolla, comencen a caure els preus, i, i el banc alemany es deixa de fiar del banc d'aquí. Automàticament el banc alemany li retalla el crèdit al banc d'aquí. Quin problema té el banc d'aquí? Que automàticament, per una banda, té els diners invertits a llarg termini amb un conjunt de promocions que se suposa que han de donar un rendiment determinat, que segurament no el donaran a llarg termini, i té un préstec a curt termini amb un banc alemany que el que li vol és retallar aquest crèdit què li passa al banc? Pues que està amb uns risc, primer, de problemes de liquiditat, però segon, amb un risc d'insolvència, perquè el seu finançador li està retirant la confiança. I això és el que està passant. Llavors, fixeu-vos, i per tant torno a la presentació que abans fèiem. Eh? Vull dir, una cosa és la inversió estrangera directa, que aquesta ha continuat fluint, amb una certa normalitat, una altra cosa és la inversió financera. Doncs la inversió financera s'ha aturat. S'ha aturat i a més ha donat la volta, s'ha capgirat Llavors aquests diners que venien i que estaven finançant tot això, doncs ja no, ja no venen, no? Llavors qui està cobrint el forat? Doncs en part el Banc Central Europeu, perquè si no es cau tot el sistema financer. I l'Estat, l'Estat amb aquelles entitats que estaven més febles i que més problemes tenien per poder aconseguir finançament de l'exterior, al final s'ha intervingut. Què hagués passat si l'Estat no hagués intervingut a aquestes entitats? Doncs que haguessin tingut que, que tancar, i al tancar el problema que tu tens és que els diners aquests d'algun lloc han de sortir, no? perquè tens un forat als balanços que afecta a l'inversor estranger, que afecta al depositant d'aquí, que t'has desinvertit amb el banc i això s'ha de veure com, com s'arregla. No? Lògicament el banc alemany dirà, escolta, jo vull que em tornem els diners. El depositant d'aquí dirà, jo vull perdre els meus diners. No? I l'Estat, en principi, doncs, intentarà evitar que el cost de tot això caigui amb el contribuent. Però en última instància el que hi ha hagut és una inversió mal feta, que té uns costos i que tot això s'ha de, de poder liquidar d'una forma ordenada. No? Això és una mica l'explicació de, que suposo que en bona part ja coneixem, no? De per què ens trobem on ens trobem. I Llavors, com se surt d'una situació com aquesta? Com un país molt endeutat pot tornar a reprendre la senda del creixement? I aquesta és la gran pregunta una mica del milió, no? I el gran, el gran tema en el qual eh, els economistes no s'acaben de posar d'acord, però que és, és, és el, gran, el gran argument, no? I el gran... És possible que una economia com la nostra pugui desendeutar-se, tant en el sector privat com ara en el sector públic, i al mateix temps pugui tornar a créixer? És una qüestió de reprendre el creixement i llavors el deute ja es reduirà? És factible fer això? Què va primer, el creixement o el desendeutament? I, i per què no podríem, no sé, eh, buscar una altra forma de desendeutar-nos, no? renunciar, fer una quita la deute i què passaria? O, o hem de sortir de l'euro, no? Aquest tipus de, de ens Traurem la moneda i tornarem a ser competitius. No? En tota aquesta presentació que teniu aquí, el que, ve, el que va explicar és que sí que és possible conciliar el creixement i, i desendeutament. No? Eh, és possible si tenim en compte mm, el que és necessari per conciliar les dues coses. Llavors jo us ho faré, intentaré fer-ho fer breu, però, però fer-ho clar, eh? i si no, doncs m'interrompeu i pregunteu, perquè aquest és un element essencial de, del que us vull explicar. Com un país es pot desendeutar i créixer al mateix temps. Doncs bé, només hi ha una sola via, que és exportar molt. <laughs> exportar molt. I per què? Bueno, perquè quan tu exportes molt més d'aquí del que importes, fas el contrari del que havies fet abans quan t'estaves endeutat. No? Quan tu importes més del que exportes, el que et passa és que tu has de xuclar finançament de l'exterior. I quan tu estàs exportant molt més del que tu importes, tens un excedent financer i per tant, per definició, aquest país eh, és capaç de tornar part el deute que ha acumulat. I per tant pot reduir el seu nivell de deute respecte al seu producte interior brut. La idea és aquesta, la forma de sortir. Però clar, eh, penseu en el que això significa. Es tracta, si tu vols fer això, tu has de reorientar la teva economia, de sobte, d'estar molt ancorada i molt esbiaixada cap a sectors que eren productors de béns orientats al mercat domèstic, construcció, financer, sector públic, immobiliari, etc., estan orientada a cop als sectors que són exportadors de béns i de serveis. O sigui, t'has de que a la indústria, al turisme... O sigui, has de fer que els sectors que són capaços de vendre fora siguin els més potents, siguin el motor de l'economia. Quan abans no ho havien estat, perquè el motor de l'economia eren els sectors orientats al mercat domèstic. I això és molt complicat, perquè clar, tu el que tens és que moltíssima gent que et venia del sector de la construcció és que tant l'atur, pràcticament una tercera part dels aturats que tenim aquí a Catalunya són aturats provinents del sector de la construcció. Llavors, reconvertir tota aquesta gent no és pas fàcil, perquè són conjunt d'habilitats, de coneixements, d'experiència, que és automàtic poder compartir, poder recol·locar tanta gent que del sector de la construcció en sectors orientats a l'exportació, més aviat quan són, sobretot quan són sectors industrials que requereixen un nivell de formació i de tecnificació. Per tant, aquest canvi eh, no és immediat, no? costa és complicat, eh? per tant tens un, un element de dificultat. Però és possible, sí, és possible, sempre quan tu tinguis les condicions que et permeten tornar a créixer per la via de l'economia cap a l'exterior. No? I és el que aquesta presentació intenta, intenta argumentar. No? Jo ho faré bastant, bastant ràpid, intentaré trobar la part més tècnica, però també m'encertaré el que hi ha aquí dintre. Bueno, aquí per exemple Bueno, és una idea bàsicament del que passarà retirant a més curt termini. No? Llavors, aquesta, aquesta idea que el creixement durant el segon trimestre del 2013, tercer trimestre del 2013, quart trimestre del 2013, que eh, comença a tenir un cert perfil que va de més de negatiu a més positiu. És la idea que en aquest moment que estem veient. Que estem veient és que l'exportació realment està una altra vegada agafant amb l'encida i que per tant a curt termini bueno, el sector eh, exportador està actuant ja com a principal des de fa temps, eh? com a principal suport de, del Consell de Creixement Econòmic. Això és la part del resum, eh? Um, anem a mirar d'aquí que, que és interessant que, que us fixeu. Per exemple, si mireu el quadre que està dalt de tot i diu Favorable Climate for Doing Business, the attractive labor force at productivity growth rates two or three times higher than the European average. Què s'està dient aquí? Doncs una cosa que és real. Des del 2007 al 2012, el creixement de la productivitat aparent, eh, entre cometes, aparent vol dir quan tu agafes el nombre de producte de rebut i ho divideixes pel nombre de treballadors, et surt un creixement de la productivitat molt més elevat que han tingut països com Alemanya, com a França, com el, i molt més que la mitjana europea, i més que els Estats Units sigui, el creixement de la productivitat durant el període de crisi ha sigut molt ràpid. I la el creixement de la productivitat és potser el principal factor determinant de la competitivitat. Un país, una economia que té creixements de productivitat ràpids, és una economia que està guanyant competitivitat i una economia que serà capaç d'exportar fora, i d'exportar bé. I això que implica? El que ens està dient és que, a veure, aquí hi ha un element important també a tenir en compte. Bona part d'aquest creixement de la productivitat el que està reflectint és un procés de, entre cometes, de creació destructiva o, o de destrucció, més necessitat de destrucció creativa molt important, perquè s'ha perdut molt teixit especial pel camí. Molta gent ha perdut la feina i moltes empreses s'han tancat. Llavors, què, què ha succeït? El que ha succeït és que aquelles parts de l'economia i aquelles empreses més productives han sobreviscut. Quan tu agafes la mitjana de l'economia, el que tu veus és que en mitjana la productivitat és superior però per què superior? Bueno, perquè és que clar, o sigui, aquelles parts de l'economia que eren més febles, més productives, pum, s'han esfumat. Per tant, quan tu redueixes la magnitud, el volum de l'economia i et quedes a la part més forta, aquesta part que et queda més forta, de mitjana, és molt més productiva. Per tant, tens un efecte que és una mica estadístic, però no només estadístic. El que hi ha hagut realment és una criba molt important. Per tant, t'has quedat en la part més forta, més flexible, més dinàmica de l'economia. Eh? Hi ha hagut un estat hi un estrenament de l'economia, però s'han asfixiat. Eh? Aquella part que sobreviu de l'economia, que és encara molt important, és molt més competitiva, més productiva, més exportadora, és més, és més dinàmica. Eh? Això, és, això és una realitat, això és el que posa de manifest en, aquesta, en aquest quadre. Després, per exemple, el tema de les infraestructures. Diu, cutting edge infrastructure and strategic location for accessing emerging markets. Bueno, hi ha hagut una, durant molts anys hem tingut una, una autèntica bombolla d'infraestructures, vull dir, això ho tothom, eh, s'han fet aeroports en eh, avions, s'han fet eh, aves tot arreu, etc. No? Però hi ha una cosa que és certa, és que tot això queda. No? llavors, hi ha hagut molta inversió que sí ha estat productiva. I juntament amb tota la part que, que no és rentable, i que ha sigut part de l'ascens, hi ha hagut molta inversió productiva que està a les fàbriques, que està a les empreses. I hi ha hagut molta, hi ha molta més comunicabilitat ja teníeu un aeroport com el de Barcelona, teníeu les infraestructures construïdes al port de Barcelona, tenia una, un potencial logístic en aquest moment a Catalunya que no teníeu fa 10 anys. I això hi és, eh? per tant, és una antiga en el qual hem de comptar amb tota, tota seguretat. No? Llavors, a la part del record de baix, el que teniu, llavors parla de sectors, llavors diu Buoyant Key Sectors with Growth Potential. És un, un dels elements que aquesta presentació ho remarca més. No? Diu, bueno, a veure, és que ja, tu quan agafes, per exemple, sector de la construcció, està absolutament, pràcticament, amb unes constants vitals zero, no? Vull dir, de fer 700.000 habitatges a l'any a fer 50.000, eh, clar, la diferència és, és brutal. I això realment és un, una remora molt important en l'economia. Però hi ha sectors molt dinàmics. Hi ha sectors exportadors, industrials concrets, específics, eh, en els que veiem que realment estan creixent i tenen creixements molt ràpids i en els quals hi ha una tecnologia acumulada, que eh, doncs, no sé si us comenta, que és important. Per tant, llums i ombres, eh? no, no, no es pot agafar tot i dir, bueno, eh, l'1,6% aquest o el 2% el que reflecteix una economia anèmica, no. Aquí hi ha una economia dual. Hi ha una part de l'economia molt dinàmica, molt potent, i una part de l'economia que realment sí que eh, té problemes molt importants. No? Per tant, eh, aquesta altra idea de l'economia dual també val la pena que us la quedeu. Eh? Teniu sectors mm, tremendament eh, capaços de, de generar riquesa, de generar dinamisme, <coughs> de generar exportació, etc. I teniu sectors econòmics que estan parats que no funciona. Llavors la mitjana és enganyosa. La mitjana enganya. Llavors aquí hi ha una, una altra part de la presentació que comença dient els dubtes que tenen els inversors estrangers respecte a l'economia espanyola. I això que us deia abans, perquè aquesta presentació està pensada, si per exemple el senyor Feinem o el senyor Godín se'n van a Hong Kong o se'n van a Londres, se'n van a Washington i expliquen això. No? Llavors els inversors de fora els diuen senyors, l'economia espanyola és això d'aquí. Llavors diu, i aquí són, són algunes no, de, les, de les coses que, que es diuen fora respecte a l'economia espanyola. És a dir, Spain és una competitiva econòmica, no és una economia competitiva, el deute, el deute és molt elevat, eh, no serà capaç d'ajustar el dèficit fiscal, eh, el sector financer no solvent, i, i l'economia no està prou compromesa eh, amb, un, amb les reformes en profunditat que la puguin fer més flexible, més competitiva. Llavors aquesta presentació va, des, va intentant desmuntar una a una eh, les argumentacions que vas a les audicions. Primer, això és una... ho faré fàcil, a veure si ho podeu veure ràpid, eh? Això intenta desmuntar la idea de que l'economia espanyola no és competitiva. No? Llavors, a, a la vostra dreta, que teniu aquesta mena de, de columnes que posen i baixen, no? Eh, això no és una altra cosa, veieu, està a Espanya, Itàlia, Estats Units, Alemanya, França, no? Llavors, aquí el que teniu és el canvi en la quota de mercat. En el període eh, 99 fins al 2011. Llavors, què és la quota de mercat? És la quota de les exportacions de cada país a les exportacions del món. Llavors, què ha passat en aquest període del 99 al 2011? Hi ha hagut economies com la Xina o com la Índia que han crescut molt ràpidament i han guanyat quota de mercat. Per tant, tots els països occidentals que desenvolupats han perdut quota de mercat. També l'economia espanyola. Però la que menys quota de mercat ha perdut ha estat l'economia espanyola. Vale? És el que es diu aquesta, aquesta gràfica que teniu a la vostra dreta, eh, de les dues, la que teniu a la vostra dreta. És el changing share, és el canvi en la quota de mercat. Llavors, hi ha alguna pèrdua, però si la compareu, o sigui, si, la, si la, la, aquesta barreta, aquesta columna, és baixa, o sigui, com més estigui cap a baix i teniu la xifra en el quadre, és la pèrdua de quota de mercat. Llavors, per exemple, Itàlia ha perdut un menys 32% en aquest període, com veieu? Als Estats Units, el mateix que Itàlia, o sigui, un 30%, 32%. Fins i tot Alemanya ha perdut un 12% de quota de mercat. I França un 40%, molt. Eh? L'economia espanyola només un 9% durant aquest període. És la que menys s'ha perdut. I a més, no només això, sinó que aquesta, aquesta, aquesta pèrdua de quota de mercat ha estat deguda exclusivament amb el factor del tipus de canvi. En canvi, l'economia espanyola, durant tot aquest període sencer, ha registrat un augment net de competitivitat. Això són els fets, això són les dades. Eh? Vull dir, quan agafes tu les exportacions mundials i mires com han evolucionat les exportacions del teu país, doncs tens, tens aquesta realitat. No? I el que teniu a la dreta, el gràfic de la dreta, és el que us comentava del guany de productivitat. Llavors, en el mateix període, el guany de productivitat de l'economia espanyola ha estat superior que en el cas països. Jo us dic que aquí hi ha un efecte estadístic, eh? i al perdre trit empresarial el que, el que tens és aquest efecte relleu. <clears throat> Llavors, aquesta, aquesta altra gràfica, que sembla més complicada d'entendre, però en realitat és molt, és molt, molt senzilla. Eh? El que teniu és la típica, la típica gràfica aquesta de, de dos eixos. No? Llavors, a l'esquerra el que teniu és la variació que hi ha en el saldo per compte corrent. No si us recordeu que dèiem saldo per compte corrent, és la diferència que hi ha entre que tu explotes i que tu importes. I a la part de sota, la part horitzontal, el que teniu és l'evolució d'una cosa que es diu els costos laborals unitaris. I això què és, això dels costos laborals unitaris? Pues és una mesura de competitivitat. Ja us explicaré què és, però us quedo amb aquesta idea. No? Llavors, el que t'està dient és que aquells països que han registrat una evolució més favorable dels costos laborals unitaris i, per tant, de la competitivitat, han tingut una reducció més ràpida del seu saldo, del seu saldo per compte corrent negatiu. Vale? Seria el cas de l'economia espanyola. En canvi, aquells altres, Itàlia, la zona euro, França, fins i tot Alemanya, eh? durant el període de la crisi, eh? perquè és del 2008 al 2012. en el període de la crisi, la resta d'economies, fins i tot Alemanya, han tingut una pitjor evolució de la seva competitivitat i per tant han tingut un empitjorament relatiu del seu saldo per compte corrent, cosa que és normal L'economia alemanya té un superàvit excessiu. L'economia alemanya havia acumulat un diferencial de competitivitat brutal. No? Per tant, que és aquesta compensació entre economies perifèriques i economies del centre d'Europa és correcta, és el que ha de succeir, perquè ens podem desendeutar. De fet, hauria de succeir molt més ràpidament del que està passant. Però el fet és que això està passant. Per tant, estem en el camí per poder-nos desendeutar i créixer simultàniament, eh? per retornar una altra vegada al creixement el que teniu en aquesta altra gràfica, jo voldria que us fixeu vale, primer a la, a la, a la vostra dreta, perquè és, és molt interessant. Uh, aquí teniu el que és el valor del saldo per compte corrent de l'economia espanyola en el període 2006-2007, que era negatiu per valor de 97.000 milions d'euros, pràcticament un 10% del PIB de l'economia espanyola, i el 2012 això pràcticament s'ha reduït, però és pràcticament s'ha eliminat perquè són només 8.000 milions d'euros. El 2013 la previsió és que l'economia espanyola per primera vegada tingui un saldo per compte corrent positiu. Per tant, s'exporti més del que s'importa. Per tant, s'estigui generant estalvi net i per tant es pugui començar a reduir el pes del deute extern en relació al PIB. I això és essencial, és crucial. O sigui, ha donat el, el punt d'inflexió de dir, ja som una, una economia que absorbeix deute, que acumula deute, a una economia que es desendeuta i, manté, i pot mantenir el creixement. És la idea que teniu. I us fixeu-vos que la contribució, que són les altres quadres econòmica més blau, fa referència a la contribució que hi ha del comerç de mercaderies i del comerç de serveis. No? Llavors, el quadre de la dreta, de la vostra esquerra, la meva dreta a la vostra esquerra, de la vostra dreta, no la que la meva, no? Vale? que és aquesta mira gràfica que posa aquí baixa, això us dona una idea molt interessant del que ha passat amb aquesta economia perquè això que representa és el percentatge que pesa les exportacions totals de i serveis en relació al producte anterior brut, en relació al PIB, en un període molt ampli de temps, perquè a vegades de l'any 81, fixeu-vos, a l'any 2012. Llavors, és una variable que és molt cíclica, perquè en aquelles etapes en les quals l'economia es mou per la banda interna baixa dels serveis, i augmenta quan l'economia es mou fonamentalment impulsada per la demanda externa. No? Llavors, fixeu-vos que estem ara a les finals del 2012, a nivells històricament elevats de, de lo que representa les exportacions en relació amb les importacions. Eh? O sigui, el grau de cobertura d'exportacions en relació a importacions a l'economia espanyola està a nivells de màxims històrics. Per tant, tota aquesta sotregada que hem, <laughs> que hem patit durant tot aquest temps ha fet reaccionar l'economia d'una forma molt ràpida encara no cobrim del tot, estem parlant del 2012, però és que mai, mai havíem tingut una cobertura tan elevada com aquesta. Llavors, la presentació passa a una altra idea, és el tema del deute, allò que dèiem, bueno, estem molt endeutats, no som molt sortir, etc. Llavors, què et diu aquí, amb aquesta, amb aquesta fitxa que passa? Diu que, bueno, que el, el, el deute està molt concentrat en sectors molt concrets i que aquesta concentració de deute s'està donant totalment la, la volta. Eh? Què està passant? I en base de la gràfica us ho explico perquè entengueu una mica el que està passant. El que està passant és que el sector privat de l'economia espanyola ara i és un sector que és finançador net. El seu estalvi, tant de les famílies com de les empreses, li permet finançar a la resta de l'economia i per tant tornar al seu deute el deute de les empreses i de les famílies està caient, s'està ajustant. En canvi, el sector públic està augmentant el seu nivell d'endeutament. És bo que el sector públic s'endeuti, quan el sector privat està s'endeuta? Jo diria que és pràcticament inevitable. I aquí hi ha un altre argument que vull parar, abans de continuar la presentació, perquè em sembla molt important. El problema inicial de l'economia espanyola, l'economia catalana, original, no va ser un problema d'endeutament públic o simplement deutament privat. L'endeutament públic que hem tingut i que ara patim és una conseqüència d'aquest nivell elevadíssim de deute privat. Llavors, si el govern, o si sigui, l'Estat en aquell moment, quan, la, quan el sector privat comença a desendeutar-se, eh, hagués fet una política de totalment equilibrada, o sigui, d'ajustar casos amb ingressos, bueno, hagués representat que l'impacte del desenvolupament del sector privat tan brusc a la demanda del conjunt de l'economia hagués portat a l'economia una recessió molt gran, molt important. La van tenir important, però ha sigut el doble important. Llavors el sector públic actua una mica com a amortiguador. Intenta suavitzar aquest efecte. Però clar, no ho pot, no ho pot fer indiferentment. El sector públic no pot actuar de compensador durant els propers 20 anys, perquè llavors el sector públic el que fa és, és fer una muntanya de deute paral·lela a la que del sector privat. Llavors el problema com a país el tens igual. El que fa el sector públic, o el que hauria de fer, és intentar moderar aquest procés de desendeutament. Per tant, compensa en part el, desendeutament privat, però no el pot corregir del, del tot. Per tant, no hi ha solució en un país endeutat, una solució possible per evitar la caiguda del creixement, intentant que eh, es pugui esmorteir només per via el deute públic. Perquè tu com a país, llavors el que fas és que no aconsegueixes sendeutar te sinó que has de, has de continuar finançant-te a l'exterior. Com no et prestaran, perquè no fien de tu, siguis privat o públic, el problema és el mateix. No tens alternativa, no? Realment no tens alternativa. Si la Generalitat es vol endeutar tota fora, no pot. Si l'Estat ho vol, ho tindrà molt complicat, a més que pugui demostrar que està en les condicions. Per tant, la restricció que operava sobre el sector privat, el sector públic l'ha suavitzat en part perquè la caiguda no fos tan important, però no la pot corregir. No hi ha sortida al desendeutament i al creixement per la via del dèficit públic. No? És la idea que, és, que es transmet aquí. I llavors justament aquí en aquesta, en aquesta gràfica el que intenta també és dir, bueno, s'ha fet realment un esforç importantíssim de correcció d'aquest dèficit. Llavors, on està la clau de correcció d'aquest dèficit? On es partia el 2011 d'una previsió del 9% del dèficit, el 2012 va baixar al 7%, si se tenia en compte l'impacte del rescat financer respecte al dèficit, i per tant el que veiem a explicar aquesta transparència és que estem en la bona senda, vull dir, s'estan fent els deures per intentar complir amb això, no? I això està en el centre del debat en aquest moment, realment eh, serem capaços de fer-ho. Bueno, els mercats financers, que al final és el que hem de mirar, no? són aquells que ens jutgen i aquells que ens deixen els diners, perquè si no s'ho deixen no, no els poden finançar i hem que tancar, tancar eh, el que estem fent. No? Eh, aquests mercats financers, el seu grau de confiança es mesura entre altres indicadors per a que es com la prima de risc, que us he dit parlant. La prima de risc és el diferencial que hi ha entre el tipus d'interès de, de l'obligació del bon alemany i el tipus d'interès que es carrega a l'aspecte termini respecte del, del bono del, de l'Arena d'Espanya. Aquesta prima de risc que havia estat elevadíssima a juliol del 2012, havia estat de fins a 600 punts bàsics, que són 600, 6 punts percentuals, ara està per sobre de 3 punts percentuals. Eh? O sigui, ha caigut pràcticament a la meitat. Des dels valors del 2012 fins ara estem al maig del 2013. És un canvi fonamental. Aquí hi ha molts factors, no hi ha només el fet que la política econòmica no sigui més creïble. Hi ha una certa major confiança eh, en la probabilitat de que es mantindrà l'euro intact que no es tanca eh, la Unió Monetària Econòmica, els inversors de fora pensen que no hi ha un risc tan elevat que es trenqui, primera cosa. Segona, hi ha elements de molt, ja en el mercat internacional de capitals i finances hi ha moltíssima liquiditat i per tant hi ha molts capitals a la busca de rendibilitat i això explica també en part aquesta base de risc. Però hi ha un element també de, de dir, bueno, és possible que estiguin en algun camí, és possible que, que realment eh, l'economia espanyola sigui capaç de desenvolupar-se, de complir les seves obligacions i de reprendre aquesta senda del creixement. Bueno, I llavors passa a el que serien les reformes que està aplicant cada un dels països per sortir-se'n de, de la crisi. Llavors, jo l'únic que volia comentar, perquè em sembla que portem però més d'iniciar el debat i una mica nosaltres que ens pel debat, és comentar, comentar aquesta última idea, no? perquè al final, si tu vols tornar a la senda del creixement i vols corregir l'endeutament, el que et cal és que l'economia sigui, pugui fer aquest canvi tan important d'orientar-se cap als sectors més exportadors i cap a la demanda externa. I això com pots fer? Doncs que has de fixar en les seves microeconòmiques. Eh? I què vol dir? Bueno, doncs que has de fer polítiques que facin fàcil que aquells sectors que tenen futur i aquelles empreses que tenen capacitat puguin ser cada vegada més competitives i més operatives. I d'aquí el concepte aquest de reformes estructurals. Eh? Llavors, què vol dir? I què, hi ha en aquest cas de reformes estructurals? Hi ha tot un conjunt de coses que es poden fer en favor de l'empresa i en favor de l'economia que la pugui fer molt més competitiva. Comencem per la reforma del sector financer, que ja està en marxa, eh? Vull dir que, les, que els bancs puguin tornar a donar crèdit. Per tant, mercats de capitals, però també el mercat de treball, que el mercat de treball sigui molt més eficient, amb una taxa de com que tenim, sobretot tots juvenil, alguna cosa no, no funciona clarament en aquest mercat de treball. Per tant, aquí s'han fet reformes, però no han estat suficients. Per tant, caldria veure què és el que que falta fer i es poden fer moltes coses. Caldria una gran reforma fiscal, tenim una fiscal que, que, que no és eh, en aquest moment podríem dir prou favorable al creixement del país. Eh? Tenim un sistema fiscal, fixeu-vos que, per exemple, el que és la, la quota dels ingressos fiscals respecte del PIB ha caigut moltíssim i està molt per sota de la mitjana de qualsevol país europeu, molt sota de la mitjana europea. I per què és això? Quan tenim, per exemple, un, una, un tipus marginal en l'IRPF, en l'impost de la renda, és elevadíssim i que en cas de Catalunya només queda per darrere de Suècia. Eh? eh si a darrere tenim un vacinal, ha aquell que s'aplica a l'escala d'ingressos més elevada, que és del, 56%, o sigui, és pràcticament tan elevat com el suec. No? Llavors, com s'explica que un país que tingui un tipus marginal d'imposició tan elevat, el que recapta en ingressos fiscals respecte del seu PIB sigui, estigui per sota de la mitjana? No? És, és un misteri però el misteri està en que les classes imponibles són molt estretes. Que hi ha economia subvencida o economia que no entra dins de, de la fiscalització de l'Estat i que el sistema és evidentment ineficient. O que hi ha o sobre deduccions o, o etc. No? Hi ha molts factors, però tot això evidentment s'ha de poder corregir perquè no té cap sentit. Al final dius qui està, qui està suportant la càrrega fiscal. I, perquè si tens un 50% de tipus marginal, com, com pots tenir una recaptació per IRPF molt inferior a la mitjana d'Europa. No? És, és, és un enigma, doncs l'enigma és que el teu sistema fiscal cal realment una reforma de fons que el pugui fer més equitatiu i molt més eficient. Eh? Per tant, reforma del sector financer, reforma del càrrec de treball, reforma del sistema fiscal, reforma dels sectors encara protegits de la competència, reforma del sistema energètic, etc etc. En aquesta, en aquesta gràfica el que, el que expliquen és bueno, veure, ens queda molt per fer, però estem en el bon camí i hem fet avenços en comparació amb altres zones, eh, bueno, són els que calia fer, no? I per tant hem avançat. I per exemple, diu eh, les obres han d'estar enfocades en tres grans àrees. Primera és donar flexibilitat a l'economia, eh, de forma que laboral, desregulació de serveis professionals, eh, facilitar la creació de les empreses, per tant, els emprenedors, unitat de mercat, un segon bloc que faria referència a la sostenibilitat del creixement a mitjà termini, i aquí teniu la forma de les pensions, eh, posar mecanismes que garantinsin a mitjà termini l'estabilitat pressupostària, molt important, i després racionalitzar el sector públic. Suposo que alguns heu vist també els diaris aquest cap de setmana, que hi ha hagut un informe d'una comissió d'experts encarregada per la Generalitat respecte a la reforma del sector públic de la Generalitat i el govern espanyol té en aquest moment un projecte de reforma que suposo que faran públic abans de l'estiu. Per tant, una altra reforma essencial a prendre, amb visió de mitjà termini. I per acabar, quan hi ha altres reformes o altres actuacions de política econòmica que estan orientades a lo que seria llarg termini. I aquí teniu, per exemple, la ciutat digital, la reforma del sector energètic, importantíssima, i que té conseqüències, un impacte molt important respecte del dèficit energètic, i per tant, respecte a la possibilitat de desendeutar-nos, perquè la factura energètica és molt elevada, i la paguem en euros i tenim que, que tornar-la als exportadors que, estrangers, no? de, de petroli i de gas, general. No? Eh, després tot el tema de, del finançament de les pimes, però enfocat a llarg termini. Eh? Hi ha problemes de fons respecte al finançament de la innovació, al finançament de la internacionalització, etc. I finalment, tot allò que pugui fer i seria l'element final, i amb això concluiria una mica la meva intervenció, i que és el, el, el tema del principi, i el tema del mig, el tema del final, que és quan diu sobre encouraging international expansion, per tant, d'orientar i reenfocar l'economia sempre cap a l'exterior. Eh? Aquesta idea última que hauria d'englobar el conjunt. Eh? Catalunya és una economia petita, relativament en el món, i serem una economia forta, flexible, competitiva, en la mesura que ens puguem integrar de forma avantatjosa eh, en la globalització eh, i en l'economia mundial. I aquest pas és el que tenim que fer. I el conjunt de polítiques econòmiques haurien d'estar articulades al voltant d'aquesta idea central. Si fem això, la recuperació del creixement, el desendeutament, etc., seran conseqüències derivades. I en aquest sentit, el que hi hagi o no un límit al potencial de creixement de la nostra economia dependrà fonamentalment al final de nosaltres mateixos i en realitat de vosaltres, perquè sou la gent jove que estareu al comandament de les empreses en aquell moment. No? I aquesta idea jo conclouria una mica la meva intervenció. A partir d'aquí, escoltem el debat, l'obrim i el centrem en el que us sembli adequat o interessant. Eh? Avançant, com si hubiera altre comentat, el tema del CAEX, si volem parlem una mica d'això, o el que són els temes de comerç, o els temes de... o allò que la meva intervenció no s'ha quedat de tot clar o que vulgueu aprofundir. Eh? Estic absolutament obert a qualsevol pregunta que tingueu. crec i de què s'ocupa ens expliquis una miqueta perdona? què és el CREC i de què s'ocupa ah, el CREC, sí, perfecte mira, el CREC, eh, l'acrònim aquest és, és Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i Creixement. llavors aquest Consell Assessor hi ha diferents Consells assessors d'aquesta mena al món, per exemple, als Estats Units, a UAT1, a França, etc. No? Són organismes relativament habituals. Llavors, la seva funció fonamentalment és assessorar el govern. és important, eh? perquè és un òrgan assessor del govern, per definició vol dir que la seva feina d'entrada no és necessàriament pública sempre. Llavors, eh, per què li serveix al govern de Catalunya? Li serveix perquè pot contrastar opinions amb un conjunt de gent molt qualificada, que són experts en diferents matèries, quan vol tirar endavant determinada política econòmica. Llavors, pot passar, és una de les habituals que el govern pregunti al carec la seva opinió respecte d'un tema X. Imagina, no se li preocupa la competència fiscal entre comunitats autònomes. Escolti, no cal respecte d'això. És un problema, no és un problema, que sap què, què, què caldria fer o li pregunta respecte de, de les palanques per activar el crèdit bancari. Hi ha solucions, no hi ha solucions? Quines veieu vosaltres? Quina problemàtica hi havia, com s'hauria d'enfocar el tema? O el finançament empresarial no bancari, quines seria al respecte? O respecte a la dimensió empresarial de Catalunya. Estic donant-vos exemples reals d'informes fets pel CADEC en diferents aspectes de, de l'economia catalana on el govern vol incidir o incidir. Normalment ja dic que pot actuar per escriure el govern, el govern li planteja una problemàtica determinada, per tant s'assessora doncs, respecte d'aquest Consell Assessor i per això està. O és el mateix que el que té una agenda pròpia i per tant bueno, té una, una, una llista de temes, de prioritats i li proposa al govern que tingui en compte determinades matèries. Per exemple, formació professional. No? Doncs com caldria enfocar la formació professional en aquest país en els propers anys? Doncs un tema que estem treballant. No? i com aquests moltíssims, el sector públic. Vull dir, quina problemàtica del sector públic, com s'allora, cal que es reformi, cal racionalitzar-ho, en quins criteris, en quines prioritats, què es podria fer al respecte. No? Per tant, els temes són variadíssims. És tot allò que pugui fer referència i que pugui tenir un impacte a curt, mitjà i llarg termini en l'economia catalana, eh, concretament. Llavors, un dels últims informes que ha fet el CAREC és un que es diu Visions eh, econòmiques de futur de l'economia catalana, en la qual el que fa és dir, a veure, quins són els punts clau de l'economia catalana d'aquí al 2020, al 2025. Llavors mira i diu, escolta, aquí hi ha 3, 4, 5 grans eixos en els quals caldria, caldria concentrar els esforços i els marquen prioritats. Diria, per exemple, el capital humà, que és educació, sanitat, etc. Veure, què podem dir respecte d'aquí? Quins són els interessos fonamentals? Quines són les prioritats del país? Llavors es marca, no? estableix. Això ho teniu penjat al web, eh? Uh, després, no sé, per exemple, tot el tema del capital físic, les infraestructures. No ens hem equivocat, tot, tothom ho sap, eh, uh, durant uns quants anys, per manca de planificació i manca de racionalització. No? doncs, quins criteris s'haurien d'adoptar com a país per tenir una, mapa d'infraestructures que fos racional, que fos eficient, i que tingués també una, una perspectiva de futur clara. O el capital tecnològic, tot el tema d'innovació. El problema és com apropar tota la ciència que es fa a les universitats al món empresarial. Llavors, no? quins mecanismes hi ha perquè al final tot això que es fa a nivell de creació de ciència realment desemboqui en idees que es puguin parentar i siguin riquesa del món empresarial, no? etcètera, etcètera, etcètera. Eh? Una mica, això seria la funció essencial del carrer. a la crisis eh, en, la que, en la hay un mercado interno en el cual vender las producciones, invertir la balanza comercial exportando, pero para ello hay que aumentar la productividad. Y nos olvida muchas veces que para aumentar esta productividad lo que hay que hacer es eh, bajar los salarios, que ya está muy por debajo de la media europea, precarizar todo lo que son las condiciones laborales y limitar muchos derechos laborales para ser más competitivos, viendo que este es el futuro que se quiere, que es convertimos en una China europea? O... Ets una bona pregunta. Mira, uh, espero que no, <laughs> perquè no tenia sortida i estaríem morts. No? Seria un suïcidi absolutament econòmic i, i civil. No, no, la sortida no és aquesta. Però l'altra, mira, a veure, hi ha un concepte important. Una cosa és la productivitat i una altra és la competitivitat. Llavors, la competitivitat sí que és la combinació de salaris i productivitat, però la productivitat en si no té res a veure amb els salaris. La productivitat, la definició de productivitat i és el producte per persona hora, no? Llavors, quan, quan es produeix en un país per hora, amb independència del salari que es cobri. Llavors, la competitivitat, una forma de mesurar-la, és comparant la productivitat amb el salari hora. Això és la competitivitat. Tu, per exemple, pots tenir un país que sigui molt productiu i que tingui, i tingui un salari molt elevat, Dinamarca, Alemanya. Alemanya és un país que és molt productiu, però el salari és molt elevat. Llavors, abans us he comentat que hi havia aquest concepte del cost laboral unitari, no? Doncs val la pena, és molt senzill d'entendre. El cost laboral unitari és la productivitat, vale? que és el producte hora dividit pel salari hora. Llavors, tu pots tenir un salari hora molt elevat si tu ets molt productiu. Però si tu ets poc productiu i tens un salari hora molt elevat, no ets competitiu, per tant no pots vendre fora i tens un problema. Llavors, la clau no està en baixar salaris, la clau està en acompassar els salaris a la productivitat. És aquesta. Llavors, si tu tens una productivitat elevada i que creix molt, tu pots tenir uns salaris elevats i que creixin molt. Però si tens un, una productivitat baixa i un salari elevat, tens un problema, perquè no vendràs fora. A l'inrevés, si tens una productivitat molt elevada i un salari molt baix, seràs la Xina, llavors exportaràs tot, no? tindràs un excés d'exportacions. O Alemanya, fins a un cert punt, no? que tenien una, una, una economia potser massa enfocada a demanda externa. Això pot passar, no? L'economia xina en aquest moment els serveis estan creixent molt ràpidament, estan atrapant la diferència en la productivitat i per tant cada vegada s'espera que s'orienti més al mercat domèstic xinès. No? Però al final no és només els salaris, són els salaris en relació a la productivitat. I per tant la clau està en dues coses. Una, en acompassar els salaris en la productivitat i dos, en fer créixer la productivitat. I això es donaria molt discurs, no? Com podem fer que la productivitat implica invertir, implica innovar, tot això, no? Però, evidentment, el camí no és... El camí no pot ser eh, fer caure els salaris al nivell de la Xina, perquè no té cap sentit en absolut, no? Si els salaris s'han congelat ara i estan caient determinats sectors i empreses, és perquè havien crescut en excés durant els anys de l'expansió econòmica. Va créixer massa ràpid. Llavors, durant els anys de la companyia immobiliària van perdre competitivitat, perquè hi havia alguns sectors que estaven tancats a la competència internacional, el sector de la construcció, on doncs s'arribaven a cobrar, un encofador doncs, podia cobrar per veritats en aquell moment perquè hi havia pocs. No? Doncs aquests sectors que tiraven tant del carro feien pujar a nivell general el conjunt de l'economia, perquè clar, dius, a veure, jo he de treballar aquí, a la indústria, a treballar a la construcció, si no em paguen el mateix, me'n vaig a la construcció, que guanya més diners, no? Llavors, tot, jo que puges tot. I el més enllà de la construcció era nevadíssim, perquè hi havia una bombolla, financera immobiliària de tot tipus, que feia que hi havia poca mà d'obra especialitzada que es pogués dedicar. Això feia pujar molt a nivell de preus i a nivell salarial. Tot això ara s'està corregint. S'està corregint per intentar compassar el nivell salarial al nivell de la productivitat real del país. De manera que puguem... I el fet que estigui corregint és que estem exportant molt. Per tant, hi ha hagut una correcció efectiva. Però continuar per la via de baixes salaris <clears throat> no té... no és la solució. promoció, <laughs> és molt explotador. De fet, és curiós perquè hi ha sectors... Hi ha molt comerç intraindustrial que es diu. O sigui que nosaltres importem molt, per exemple, molts, molts automòbils i exportem molts automòbils. La major part de la producció d'automòbils que es fan a Catalunya va fora. Però a la vegada importem molts. Què passa? Importem els Saudis a la Malta i exportem els Ibizans. No? I per tant estem situats en la cadena de valor en un, en un segment una mica mitjà. Què ens convendria estar situats en el, en el segment més alt? I la resta de sectors també és comercial industrial. Per exemple, són molt exportadors de química i de farmàcia. Són molt exportadors i són molt importadors de química i de farmàcia. Són molt exportadors de màquina eina. Curiós, perquè ningú, ningú pensa, no? però que teniu empreses de màquina eina de lo més variat, eh? Teniu empreses de, màquina, de, bugaderia, de, de màquina eina per tallar, per tallar ceràmica, teniu de tot. I exporten molt. I, i importem molt màquina eina. Per tant, hi ha molt comercial industrial. Eh, el sector agroalimentari és un sector exportador important, teniu més multinacionals importants que, que produeixen pel mercat interior i exporten fora. Eh, després teniu, i això podria posar l'accent, eh, no és només indústria, que són sectors exportadors que, que són bullants. En aquest moment, pel conjunt de l'economia catalana i també de l'economia espanyola, hi ha molts sectors exportadors de serveis. Què va passar amb la bombolla immobiliària? La part negativa va ser tota la deuta acumulada, però que ens va quedar positiu? Va quedar tot un conjunt d'empreses que tenien tecnologia a punta en temes com les infraestructures o com l'enginyeria. Tot, tot el que es va fer, per exemple, de muntar aves i fer ponts i tot això, clar, hi ha molta empresa que tenien un coneixement tecnològic i una plantilla d'enginyers que ara estan fent obres industrials i infraestructures arreu del món i són capdavanteres en tecnologies de construcció d'infraestructures o de tecnologies mediambientals o d'energia eòlica, etc. i estan guanyant concursos arreu del món. Per exemple, fa poc va venir un representant del govern de Singapur, per aconseguir eh, expertise tecnològica d'empreses d'aquí que poguessin construir el metro de Singapur. I determinades, i per exemple, hi ha que han fet refineries a Qatar, o han fet ponts o estan fent trens a l'oceà als Estats Units, i estan portant l'aeroport de, de Londres, i han fet l'autopista de Massachusetts. Tot doncs això és exportació de serveis. Tot això al final, com és com aigües de Barcelona, vull dir, està Argentina, perquè tota la conducció la porten ells, no? Eh, hi ha hagut una... s'ha embolcat a l'exterior empreses que abans estaven pràcticament centrades en la intern. Per tant, la resposta a la pregunta com es fa és, és que aquí no tenen, no tenen alternativa. Vull dir, aquestes empreses grans, que, com que es para la situació de la pública, han de marxar fora a exportar el seu, el seu know-how, i ho estan fent. I hi ha, per exemple, empreses punteres, en, sobretot en el tema de, de, de tecnologies solars, són en bona part empreses espanyoles que estan, estan construint als Estats Units. La principal planta d'energia tèrmica solar que ha Estats Units està fent una empresa espanyola. Eh, empreses, per exemple, els, els, els aquests molins de, de vent que hi ha, no? és una possessió Iberdrola, és, un, és, un, és, és una de les dues o tres líders mundials per exemple. No? Vull dir que són temes que se'ns escapa perquè clar, normalment relacionem l'exportació amb vendre doncs, no sé, un cotxe, un cot, doncs, realment també es venen serveis es la enginyeria, es ven, es l'arquitectura, es ve la construcció d'una torre a Abu Dhabi, no? per exemple. Tot això està fent molt. I, per això, i tot això sumat, pesa del turisme. Curiosament. Sí. <laughs> Hi ha hagut una caiguda molt important de la producció invertida. O sigui que el percentatge que les empreses destinen a inversió productiva respecte al seu accident ha caigut, en mínims històrics. Però aquí, als Estats Units i, i arreu, hi ha caigut moltíssim en aquelles economies que estaven molt endeutades a partides. Per tant, aquí hi ha un element de confiança molt gran que no s'ha recuperat. Estats Units, per exemple, es parla del, del cash holding, el que és que en aquest moment tenen acumulat un, un volum de benefici que no reinverteixen i que no reinverteixen en deuda pública o, o se'l queden en calaix. No? I aquí també passa. I aquí hi ha hagut una, a veure, hi ha hagut una contracció del volum de beneficis en nivells absoluts, però hi ha hagut una recuperació dels marges de benefici, d'aquelles que, les que han sobreviscut. I en canvi la, la, el percentatge que es reinverteix ha caigut. Per què ha caigut? Perquè no hi ha expectatives en aquell moment d'un rellançament ràpid. Què està succeint? Estem en una, en una fase prèvia. Estem en una fase en la qual hi ha hagut l'ajustament. Eh? Hi ha hagut l'encongir-se, el fer net, i l'explicació que jo donaria a la teva pregunta, i que és potser l'interrogant més gran que tenim és, a més d'això, una part d'aquest excedent que no es reinverteix, on va parar i se torna el deute. Llavors, quant de temps estarem així? Clar, si agafem l'exemple del Japó, molt de temps. Jo imagino que els ponents que l'han precedit han posat l'accent en aquest element, de dir, bueno, clar, si les empreses no inverteixen perquè tenen que desendeutar-se, és un cercle viciós, no? És una espiral, perquè llavors dius, bueno, si tu per créixer has d'invertir, per invertir et cal benefici, però el benefici se'n va per la via d'un deute, doncs estàs sempre donant la volta al mateix lloc, no? és... No, jo no tinc la resposta fàcil amb això. No crec que ningú la tingui. Però, mm, a veure, el cas dels Estats Units estan recuperant la senda del creixement. I nosaltres hem de veure això a escala europea. O sigui, com a economia, jo crec que si hi ha un... I això jo ho diria més personal, però si, ha, si realment aconseguim que com a economia, conjunt d'economies europees retrobem la senda del creixement, i per tant, si realment una nova seu projecte europeu i retrobem la senda del creixement a nivell europeu. I jo crec que aquest procés de, de manca de confiança, de reducció del deute, de caiguda de pròxim partit, podria capgirar. Però això ja és... <laughs> jo crec que aquí no hi ha, no hi ha elements predeterminats. Eh? Però la pregunta és que és molt, molt ben enfocada. Realment és així. El que, el que, es, el que es veu és que la població infantil ha caigut en aquest moment. En bona part ho sé pel tema de tornar al deute, però hi ha elements també de confiança importants.